À Paris, il y a beaucoup de jeunes, des jeunes qui viennent des quatre coins de la France pour travailler, pour faire leurs études, et ils cherchent le bonheur, mais ils ne le trouvent pas. Et nous, ce qu'on essaie de faire à Catalyse, c'est de montrer que ces jeunes peuvent trouver le bonheur, et ce bonheur, il est en Jésus. C'est ce qu'on essaie de faire.